Bueno, hoy en Paz vamos a demostrar una cosa bastante curiosa, que, bueno, curiosa, que todos sabemos, pero que la demostración en sí es curiosa, que es por qué los números primos son infinitos, por qué hay tantos. Puede ser que hubiera unos pocos y nosotros no llegamos al último, pero puede que haya un número finito de primos. Vamos a demostrar por reducción al absurdo. ¿Qué es eso de, reducción al absurdo? Reducción al absurdo es, por ejemplo, si nosotros queremos demostrar que los números primos son infinitos, decimos lo contrario, los números primos son finitos. Realizamos una serie de transformaciones matemáticas, siempre basado en la verdad, cosas que sean verdad, y después llegaremos al absurdo, si de verdad estamos seguros de esto, llegaremos un absurdo. Ese absurdo matemático viene de que hemos empezado por algo que estaba mal. Por lo tanto, si decimos que los números primos son finitos y llegamos a un absurdo, esto está mal, es que son infinitos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. He puesto aquí un par de teoremas para tenerlo claro porque siempre hay que estar eh, basado en teoremas y saber que no nos equivocamos porque estas mutaciones son básicas, todo lo demás se construye a partir de esto. Entonces vamos a decir lo contrario, ¿no? que los números primos no son infinitos, son finitos. Entonces tenemos un conjunto P de números primos aleatorios, por ejemplo, aleatorio no, perdón, arbitrario, por ejemplo, P 1, P sub 2, P sub 3, así hasta P sub K. Pero un conjunto finito, es decir, hay 1, 2, 3, K números, no hay infinitos números y vamos a coger un número a otro, por ejemplo, que va a ser el producto de todos estos primos, P 1 por P 2 por P 3 por P y le sumamos 1. Entonces, ¿qué pasa con este número? Este número puede ser dos cosas. Puede ser o primo, lo cual ya empezaría a dar fallo porque decimos que son son un conjunto finito y aquí hay otro primo, ahí hay algo raro, o compuesto. Entonces, como hemos dicho que esto es un conjunto finito, vamos a descartarlo de primo y vamos a ir a ver qué pasa si es compuesto. Entonces vamos a considerar que este número es compuesto. Y tenemos aquí un teorema que nos dice que si n es compuesto, existe un p perteneciente a los números primos, tal que ese p, ese número primo, divida n. Es decir, la traducción. Este n, es nuestro n, q es nuestro n tiene que existir un P perteneciente a este número primo, que es finito, tiene que estar aquí. No es más. Entonces tiene que existir un primo de aquí que divide a nuestro Q. Por lo tanto, tiene que haber un P sub i, es decir, un número de ese conjunto, conjunto perdón, que divide a Q. Para hacer las cosas más simples, vamos a decir, por ejemplo, que en vez de un P sub i cualquiera, vamos a decir que, por ejemplo, el cumple eso es P sub 2. Entonces decimos que P sub 2 sabemos que está dentro del conjunto finito y que divide a Q, por este teorema. También sabemos que si P sub 2 está en los números primos, P sub 2 tiene que dividir a producto de todos estos números. Es decir, P sub 1 por P sub 2 por P sub k. ¿Por qué? Vamos a verlo. Esto es divisibilidad. Si divisibilidad recuerdo que es eh, lo de arriba, eh, si P divida esto, es decir, P sub 1, P sub 2, P sub K es dividido por P sub 2. Y como vemos, es verdad. Entonces, lo que hemos dicho tiene, tiene verdad, tiene matemática dentro. Entonces, tenemos estas dos cosas. Y encontramos otro teorema que nos dice que si un número divide A y ese mismo número divide, eh, B, entonces C divide a la diferencia, ese número divide a la diferencia. Es decir, tenemos aquí que P 2 divide a Q y que P 2 divide el producto de los números primos. Entonces, por ese teorema, tenemos que P sub 2 divide a la diferencia Q menos P sub 1 por P sub 2 por P sub K. Pero ¿qué pasa? Que esta diferencia, Q menos el producto, vale 1. Por tanto, llegamos a que P sub 2 divide a 1. Y eso es un absurdo. No hay ningún número primo que divida 1. Ni 2 divide a 1, ni 3 divide a 1, ni 5 divide 1. El 1, el 1 es un caso especial. El 1 no entra dentro del conjunto infinito de números primos. Si entra, es un caso especial. Como hemos dicho, un conjunto arbitrario, el 1 no lo consideramos. Es decir, no hay ningún primo que divida 1. Entonces, estamos en un absurdo. ¿De dónde viene este absurdo? De considerar que este número Q que hemos cogido nuevo es compuesto. Por lo tanto, al ser un absurdo, no puede ser compuesto, tiene que ser primo. Y hemos dicho que el conjunto de los números primos era finito. Y hemos encontrado un número nuevo, sumándole uno, multiplicando los primos y sumándole uno, que es primo. Y, está, no está aquí dentro, eso como es, es otro absurdo. Entonces, el absurdo viene de considerar que este conjunto es finito. Por lo tanto, los números primos, como ya sabemos, son infinitos. Espero que hayáis entendido la demostración porque hasta a mí me ha costado cuando mi compañero Fran me la ha explicado. Pero bueno, espero que os sirva ayuda, que veáis que las matemáticas no son porque sí, que tienen una base. Y si tenéis alguna duda, no lo voy a entender o lo que sea, pues yo digo, Fran, ve aquí y explícalo tú porque a mí la gente no me entiende. Y ya está. Lo que queráis preguntar, lo que sea, aquí nos tenéis, ¿vale? Nos vemos la próxima. Bienvenido otra vez más a un vídeo de PASI. Hoy vamos a explicar una curiosidad acerca sobre los cardinales de un conjunto en este caso, conjuntos naturales.